Почитаем? Продолжаем соединять слова из трех букв. Напомним вам, это фатха. Обозначает гласный звук А. Это кясра. Обозначает, обозначает звук И А это дома обозначает звук У. Итак, начинаем. ح فتحة ح لام فتحة لا حلا با فتحة ب ح لا ب حلب ضيل ح ضم حو لام كسرة لي حولي با فتحة ب حو لي ب حولي ب был подоин. Хюлиба был подоин. Ох, люблю молочко. И я. Та фатхата. Та Kathaba, Kathaba. Pisau. Kathaba, pisau. Kaf bombaku. Ta kasrati. Kuti. Ba fathaba. Kutiba. Kutiba. был написан? У тебя был написан. Ка фетха ка. Ра фетха ра. Кара. Хамза фетха а. Кара а. Читал. Кара а. Читал. каф бамнаку ра срали кури хамза фатха а кури а кури а был прочитан. Кури а был прочитан. Зай фатхаза. Ха фатха ха. ح زح ميم فتحة ما زحم теснил زحم теснил زي ضم ذو ح كسر حي زحي ميم فتحة ما زحيمة زحيمة был потеснен. Зухима был потеснен. Зай фатхаза, лам кесроли, зали, дим фатхаджа, залиджа. Залиджа катался или скользил. Залиджа катался, скользил. Сад фатхаса. را فتحة را صرا خا فتحة خا صرخ кричал صرخ кричал ва فتحة ва لام فتحة لا ولا ميم فتحة ما ظلام Вуаля! сделал несправедливость. Валяма! Поступил несправедливо. Вабамаву ламки слали воли. Мим фатхана волина Потерпел несправедливость Зулима. С ним поступили несправедливо. По фатха по, ба фатха ба, по ба, ха фатха ха, по ба ха. Приготовил. По Приготовил. طا ضمة طو با كسرة بي طوبي خا فتحة خا طوبيخة был приготовлен. Тубиха был приготовлен. Са фатха фа, ка фатха ка, фака, даль фатха да, фака да. потерял. все куда Потерял. Фабомафу. в слаки. Фуки. Даль фатхада. Фуки да. Был потерян. Фукида был потерян. لام فتحة لام عين كسرة عي لاعي با فتحة با لاعبة إجراو لاعبة إجراو نون فتحة نا جيم فتحة جا نجا ха, фатхаха, наджаха. Преуспел. Наджаха преуспел. Ха, фатхаха, лам, фатхала, халам. Каф, фатхака, халакам. Погиб. Халакам. погиб. هضمه لام كسرالي هولي كاف فتحة كا ليك был погублен. Гулика был погублен. با فتحة با سين فتحة سا بسا ميم فتحة ما بسمة улыбнулся. Басама улыбнулся. لام فتحة لا قاف كسرة قي لقي يا فتحة يا لقي встретил لقي встретил хи-хи-хи لام ضمة لو قاف كسرة قي لقي يا فتحة يا لقي был встречен. Люкая был встречен. صاد فتحة صا عين فتحة ع صاع دال فتحة да صعد поднялся صعد поднялся صاد ضمة صو عين كسراعي صاعي دال فتحة دا صعيدة был поднят صعيدة был поднят صعيد